Du kan ikke se Basta? Sì. Sì. Sì. Eh? Sorry, sorry, sorry. Do you speak English? Hai Ecco, io speaking non è che sei capace a parlare italiano, io sono italiana, scusa, non lo speak English. Adesso sì, sì. Sì. E beh, e beh. Avvicinale la salsa. Guarda. <laughs> c'erano gli uccelli fino, fino a due minuti fa e sopra. Guarda, guarda, guarda! Se vuoi puoi metterlo nella salsa, se ti piace la salsa di soia. Aumenta la difficoltà! <laughs> è la crema del tipico tartari. è buono. Com'è? È buono, è piccante. Eh? A me piace molto, ma è molto piccante. È piccante. Che schifo. <laughs> posso dire che non buttano solo? No. Ma no, uno. Gloria, non stiamo mettendo uno. No, no, è che faccio un po' di difficoltà con Davvero questo è piccante. Stacca, stacca. Sarà un video bellissimo. Vai David. Sarebbe molto divertente. Sarebbe paperissima. Sì. Sei attenta. Ok, no, dai, muoviti, vieni. Vai. Ah, vado? Sì. Dai, muoviti, vieni. No, più forte. Dai, muoviti, vieni. Più forte. Mm. <laughs> Allora. <laughs> Dai, muoviti, vieni. Dai, questo, gira. Gira. Inquadraci tutto Mi vedi? Cioè, mi vedi? Sì. Uh, we here except ah, go straight and go right. Non ha capito un cazzo, non parla inglese.